Santiago. Estamos já bem cansados. <laughs> ainda tem coisas pra gente fazer, né? a gente ainda não conheceu o Ceros, Santa Lúcia e o São Cristóbal. A gente fez um monte de coisa, mas faltou nesses dois, o Museu do Belas Artes, que estava fechado quando a gente foi. A gente vai ver se consegue ir na terça de manhã antes da gente ir embora. É, é isso, e hoje a gente também vai numa festa aqui na que tá tendo as festas pátrias, né? No Chile, que é muito importante para eles, eles ficam a semana inteira praticamente de festas. Acho que é a maior comemoração que eles têm. 18 se... e 19 de setembro. É, só que as festas acontecem durante toda a semana, né? E é como se fosse o nosso carnaval, assim. É muito comemorado. A diferença é que tudo fecha, assim, os serviços fecham. Supermercado, por lei, tem que fechar, shoppings e tal. Então, estrategicamente, a gente escolheu hoje para visitar os, os o Cerro Santa Lúcia. Cerro Santa Lúcia? Sério? Cerro, Cerro Santa, Santa Lúcia. E o São Cristóvão. É hoje? Sim, hoje. Pensei amanhã no São Cristóvão. amanhã. <laughs> E hoje a gente vai conferir a festa também que vai ter no Parque O'Higgins. O Cerro Santa Lúcia fica bem perto da onde a gente está hospedado. E tem essa fonte aqui na frente, é pra... cruzamento com a Mercedes. E você pode escolher, você pode subir andando e nós não temos pernas para isso. Ou você pode pegar o elevador que fica do lado do morro. A gente vai dar só uma conferida como é aqui, depois a gente vai pegar o elevador. <laughs> A gente já falou que tem muito brasileiro aqui, tipo, muito. Não somos mais dois. Às vezes você escuta mais português do que espanhol na rua. E aquele brasileiro que a gente encontrou que falou Poxa, às vezes encontro um chileno aqui e falo, nossa, que legal, um chileno. <laughs> O Cerro Santa Lúcia fica no centro de Santiago, a apenas algumas quadras da Praça de Armas. A cidade de Santiago foi fundada aos pés do Santa Lúcia, em um acampamento indígena mapuche às margens do rio Mapocho, em 13 de dezembro de 1541. O cerro era, no início, um mirante e ponto de reconhecimento da cidade para os conquistadores. No início do século XIX, transformou-se em uma fortaleza das tropas leais ao rei da Espanha. Com o passar do tempo, o cerro foi passando por revitalizações até chegar ao parque que é hoje. Se você vier pelo lado, os elevadores te deixam até aqui. Mas nem é uma subida tão, tão grande assim, dá de boa. E aí, eu não sei se dá pra entrar ali. Tem um caminho subindo ali. parece não ser tão alto, mas vá preparado para andar e subir muitos degraus. Você vai subir nada mais nada menos do que 70 metros de escadas e rampas. É escada que não acaba mais, minha gente. fontes e passarinhos cantando. O Cerro Santa Lúcia é alto. Olha o São Cristóvão. A gente vai lá, mano. Esses degraus não cabem nem o pé direito. No topo, a recompensa. O Mirante tem uma visão de 360 graus de Santiago e o melhor, totalmente de graça. Nesse momento, com o calor que eu estou, eu só queria gostoso. estar ali embaixo. O que, que você está fazendo agora, Thalita? dor. O que mais? estou vendo onde fica a rua Paris, Londres. E o que que tem lá? Coisas bonitas tipo prédios com estilo francês. O bairro onde a gente tá já não tem isso, Thalita? Um pouquinho. Mas também tem ruas bem estreitas. Hum, então tá bom. Olha lá! E agora vamos descer. Gostou do passeio, Tayla? Gostei, curti. É, mas qual a dica pra vir pra cá? Vir de tênis. Tragam pernas. <laughs> Tragam pernas que funcionam. Tragam água. Muita água. E venham preparados. Sim. Para subir muito. E não tome banho ali. Também merece, né? Pega uma. Eu vou jogar uma sem. Então vamos jogar juntas. Ei. está na Londres, agora a gente só tem que achar Paris. Olha Paris. Um hotel aqui. Bonito esse, ó. Aqui no meio de Santiago tem duas ruas, é, o encontro da Londres com a Paris. Muito bonito, tem bastante hotel aqui, os prédios antigos aproveitando, transformados em hotéis. Tem alguma, alguns prédios bem interessantes. Universidade. É pequenininho, mas vale a pena dar, dar, dar uma passada, tirar uma foto. Uhum. Na real, achei que parece um pouco o contrário. <laughs>